Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай и пометки к своему случаю в жизни. Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой и только потом переходить к прослушиванию данной главы переходите по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя, руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 3. Как распознать жадного работодателя. Сегодня редактировал объявление и наткнулся на одно очень странное объявление. Поблизости моего проживания странным показались цифры зарплата в диапазоне от 6 тысяч до 10 тысяч гривен за шестидневку. Я воспользовался сервисом от ILX и отправил предложенный сервисом текст со своим номером телефона, чтобы работодатель мне перезвонил и все объяснил. Но не тут-то было. Смотрю вверху красное пятно замаячило, там где сообщение, читаю, а там тупо, без приветствия, указан другой номер, я сразу понял, что этот работодатель жадный и, наверное, у него нет денег на звонок. Я ему написал, ой, извините. Меня не интересуют работодатели, у которых даже нет денег позвонить соискателю. Ситуация сразу заставляет задуматься, а стоит ли вообще с таким связываться, а тем более идти к нему работать, с таким отношением он долго будет искать себе раба. Вчера наяривал мне один номер, который я забанил, потому как неделю назад я с ним общался по телефону, и мне по голосу показалось неуважительное ко мне отношение, и тем более обещали перезвонить. Но не перезвонили в назначенный день, а сегодня, после подведения итогов я понял почему. Дело было так, на прошлой неделе работал я на шумном производстве, о нем также расскажу в главе Шарашкина контора. Так вот, значит во время перерыва проверил мобильник и прозвонил все пропущенные номера и как раз звоню на данный номер. А там новинка, по последнему слову техники, приятный женский голос предложил ожидать на линии до связи с оператором. После минуты ожидания, наконец-то услышал уставший мужской голос, который даже не вспомнил меня. Затем он предложил перезвонить позже, я перезвонил в следующий свой перерыв, меня вспомнили, но вакансии все были уже заняты и мне предложили вакансию охранника с последующим звонком начальника охраны. И как обычно никто не перезвонил, и я поставил крест на данном работодателе и забанил его нафиг. А тут бац вчера читаю, Макс Саныч, наберите меня по поводу работы. Я перезвонил, приветливый и заинтересованный мужской голос назначил мне собеседование на понедельник, но я не люблю откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня и сейчас, и предложил встретиться сегодня. Офис оказался в 15 минутах ходьбы быстрым шагом от моего проживания. Нашел я здание и не обнаружил никаких знакомых букв, хотя сайт солидный и название фирмы также. Решил позвонить и меня встретила приятная молодая девушка и провела в офис. Вот тут-то меня встречали как спасителя, даже стало приятно, откуда-то узнали, что я известный музыкант, улыбки, радости, все такое, интересовались, есть ли у меня в интернете музыкальные произведения для прослушивания. Я, конечно же, рассказал, как найти мой канал на YouTube и немного шокировал работодателя. Оказалось, под моей цивильной маской скрывается металлюга с тяжелым металлом, и это немного на время расстроило работодателя. Это я все рассказываю, чтобы вы, соискатели, понимали всю суть коварства работодателей. Продолжим. Дальше завязался дружеский разговор с предложением от работодателя перейти на «ты». Я как нормальный адекватный гражданин в социуме разрешил сблизить дистанцию, Рассказали мне суть работы, я честно продукт не знал вообще и никогда с ним не сталкивался. Тем более оказалось, что это вообще не то, что вывешено на сайте и афишировано в интернете. Дальше мне предложили стажировку, но сначала перед оголошенной суммой интересовались, сколько я получал на предыдущем месте. Вероятно для того, чтобы подчеркнуть свою значимость. Договорились, что я выхожу с понедельника на стажировку, а потом так бац. Типа мне надо подумать, и я тебе перезвоню сегодня вечером и скажу результат, ну и ты подумай. Я как раз подумал, что тело пахнет жареным в буквальном смысле этого слова и прикинул, что мне это невыгодно. Кстати, я об этом говорил на собеседовании. Сколько я хочу минимум зарабатывать и рассказал свои намерения купить себе музыкальные инструменты. Короче говоря, решение я принял задолго до его звонка и как только увидел пропущенный, сразу написал такой текст. Я взвесил все за и против, посчитал, что мне невыгодно так дешево продавать свое личное время, я бы пошел, если бы стажировка была 2000, а не 1000 гривен в неделю, 5 дней, и потом первый месяц работы, ставка 8000, плюс проценты от сделок, а не голая ставка 6000 гривен. Это было бы нормально и для меня комфортно. На что я получил ответ, спасибо больше за предложение, но пожалуй я откажусь. Удачного поиска работы. Так что обламал я жадин. А вот еще один важный аспект. Ровно два месяца назад наткнулся я на работу рядом с домом в 15 минутах, пешком и не спеша. Зарплата, конечно, небольшая, но работодатель обещал повысить. В целом, надо уметь с работодателей снимать маски. А то под ними скрываются злые и жадные существа. Еще важно в данном случае, если там есть коллеги по работе, которые впоследствии оказываются друзьями работодателей и типа помогают друзьям, то это уже повод насторожиться. Кумедная ситуация у меня возникла на данном предприятии, где я один подчиненный три директора, финансовый, топ-менеджер и самый главный директор, еще к тому же жадный. Так вот, этот друг щипал меня, я как рок-звезда и не привык к такого рода отношению, к моей звездной персоне дал понять, что со мною так нельзя. А то я обижусь и накажу обидчика. Он испугался того, что я могу просто развернуться и уйти, а он не уедет в Польшу на заработки и конечно же извинился и наблюдал в стороне. Как я пытался ездить, стального коня, станок. До этой работы я трудился на предприятии с более тихим и медленным станком, а тут вдруг шум, скорость, обороты. Конечно же мне понадобилось неделя адаптироваться. Через два дня оплачиваемой стажировки друг свалил я остался один, тут и начались трудности. Связанные с тяжестями, я чуть спину не сорвал, так было тяжело, я как сам собственник собственного бизнеса, музыка, прикинул, что для лучшей производительности на рабочих местах надо ставить людей, прежде выявив их сильные стороны. Я так поступаю в музыке, создаю идею. Затем пишу стихи или музыку, прикидываю, какие мне нужны для этого ресурсы. Если сам не справляюсь, то ищу сессионных музыкантов. Провожу конкурсы, выявляю, кто лучше подходит на роль соло-гитариста и так далее. Так вот я отвлекся. На данном предприятии я выполнял сразу три обязанности, работал на станке, и это была моя сильная сторона. Затем я упаковывал готовую продукцию стрейчем, и это было очень неудобно. Я понимаю стричивать поддоны с готовой продукцией удобно, Н. А не это. Прикинул, кого можно поставить из своих знакомых, и оказалось был такой человек, я предложил работодателю, но услышал такую фразу. Ты готов отдать половину своей зарплаты? И тут я понял, с кем имею дело. Мало того, что в помещении, где я работал, было очень душно, и я неоднократно просил поставить мне вентилятор. Но так и не дождался, за свои покупать что ли. Я принес из дому, но он один день радовал меня свежим холодным воздухом. Сломался. Третья обязанность это разгрузочно-погрузочные работа с тяжелым сырьем. Получается нужно три человека и всем будет хорошо. Я недавно ходил получать зарплату и услышал предложение вернуться, но я отказался, таких условиях пусть сами работают. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мой канал. С уважухой Макс Саныч.